የተወደዳችሁ የ Christian Mission International Ministry ቤተሰቦችና አገልጋዮች በሙሉ ሰላማችሁ ይብዛ። ይህንን የ YouTube channel ኣችንን subscribe እና like፣ share በማድረግ ፕሮግራማችንን ይጀምሩ። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን council ስለ ራሱን Major One Prophet ጆይ ጭሮ ብሎ የሚጠራው ግለሰብ master card ተአምራዊ ካርድ በማለት በ church ውስጥ እየሸጠ እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ በሐዋሳ እንደዚሁም ደግሞ በሆሳና አካባቢዎች ላይ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት የብልጽግና ጉዞ በሚል መርሃ ግብር ራሱን Major One Prophet ጆይ ጭሮ ብሎ የሚጠራው ሀሰተኛ በዛች በሁለቱ ሀገር ላይ ከሁለት ሺህ ብር ጀምሮ ወደ ቤተ ክርስቲያኗ account ገቢ በማድረግ በቀጥታ የፕሮግራሙ ታዳሚ እንድትሆኑ በሚል የሰሞኑን ፕሮግራም ስርጭት ሲያደርግ ቆይቶ በዚህ ላይ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን council መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውም ይህ የጆይ ጭሮ የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ነው። ማስጠንቀቂያው ጆይ ጭሮ እያደረገ ያለው የስህተት እርምጃ ዳግም እንዲያስተውልበትና እንዲመለስ አሊያም ደግሞ የባሰ እና የከፋ ነገር እንዳይገጥመው ምክርንም ያቀፈ ማስጠንቀቂያ ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች council መሰጠቱ ይታወቃል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ራሱን Major One ነቢይ ጆይ ጭሮ ብሎ የሚጠራው ግለሰብ እንደምታዩት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በ guard ኦች ታጅቦ የክርስቶስ ተከታይ ወይም ምዕመኖች መካከል ላይ ሲሄድ ይታያል። ራሱን በመኮፈስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል? ራሳችሁንም አዋርዱ። የሐዋርያው ዮሐንስ ሲናገር ራሴንም ላይ የአዋራ የነሰነስኩ ስለ ክርስቶስ መምጣት ሰበኩላል። ይህ የምትመለከቱት ማመልከቻ የብልጽግና ጉዞ በሚል ወደ ሆሳና ጉዞ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ያለው ጆይ ጭሮም በተመለከተ የሆሳና አብያተ ክርስቲያን መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውም ጆይ ጭሮ ወደ ሆሳና ከተማ እንዳይገባ በጋራ እንከላከል የሚል ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ይህ የክርስቲያን Mission International YouTube ቻናል ነው። ሁላችሁም መንፈሳዊ ፕሮግራም በዚህ YouTube ቻናላችን ላይ እንለቃለን። በርካቶችን እያነጋገረ ያለው ይህ ድንቅ ፕሮግራማችን ነው። ሁላችሁም ይህንን የክርስቲያን Mission International Ministry ቀጥተኛ ስርጭት support በማድረግ ሁላችንም subscribe፣ like በማድረግ እንዘጋጅ። መንፈሳዊ ፕሮግራም ይደርሳቸዋል። ሻሎም ሻሎም።